हेलो दोस्तों कल लाए हम तीस बाई तीस का एक हाउस प्लान तो वीडियो को पूरा देखें आज इसी मकान के डिटेल के बारे में बात करेंगे उससे पहले मेक श्योर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए तो चलिए मकान में एंटर होते हैं एंटर होते ही हमारी सिटिंग एरिया मिल जाती है जैसे हमने तेरह बाई सत्रह का रखा है अब हम अपना किचन देख लेते हैं मकान में किचन हमने बारह बाई साढ़े दस का रखा है किचन से अब हम बाथरूम एरिया देख लेते हैं बाथरूम एरिया हमने छः बाई पाँच का दिया है यहाँ पर बेडरूम हमें देखने को मिल जाता है बारह बाई बारह का जो कि हमने डिज़ाइन किया है स्टेज साइज हमारी सात बाई आठ की एरिया में दिया गया है जो कि हमने चार फीट की चौड़ाई स्टेयर की रखी है बाथरूम साइज हमारा छः बाई पाँच का होने वाला है बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं बेडरूम हमने बारह बाई बारह का दे रखा है तो कैसा लगा आपको ये तीस बाई तीस का हौसला अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाए और भी इसी प्रकार के हाउस मॉडल्स के लिए आप चाहें तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में